Klau, es zinu, ka mums nav daudz laika, bet uzklausi mani. Es tev gribu pastāstīt kādu stāstu par kādu bērnu, kurš bija palicis viens šīs katastrofas laikā. Katastrofa, kas iznīcināja šo pasauli, ņemot līdzi visu labo, atstājot tajā tikai ļaunumu. Bet varbūt es maldos, varbūt. Šai pasaulē vēl slēpjas kas labs. Varbūt šis bērns to atradīs. Varbūt viņš pat spēs izglābt šo pasauli, lai kas arī no tās būtu palicis. Nav jau tā, ka viņš ir bezspēcīgs. Viņam ir savi ieroči, ar ko cīnīties pret šo pasauli vai par šo pasauli. Šos ieročus viņš atrodas šajā sabrukušajā pasaulē. Tie nenāk viegli, bet tie ir noderīgi dažādās situācijās. Tikai žēl, ka bērns nevar ņemt līdzi visus vienlaicīgi. Tāpēc nākas viņam izvēlēties piemērotākos jau iepriekš. Viņš tos varēs arī uzlabot, bet tas nenāks viņam lēti. Uzlabojumi ļaus viņam pieskaņot savus ieročus savām vajadzībām. Bet ir vēl kā šie ieroči palīdz bērnam. Tie viņam dod papildu spējas, spējas, kuras bez šiem ieročiem viņam nebūtu, un kuras viņš var izmantot tikai iedzerot melno toniku. Un ja jau mēs runājam par dzērieniem, tad ir vērts pieminēt, ka bērnam pieejams ne tikai melnais toniks un veselības toniks, kas palīdz atdzīvināt bērnu, bet arī daudz dažādas dziras, kurām katrai ir savi efekti, kas palīdz bērnam. Protams, bērns var pats sev sarežģīt dzīvi, piesaucot dievus, jo dievi šajā laikā nav laipni. Bet šis risks var atmaksāties ar lieliem guvumiem. Tāpēc bērnam ir jāizvēlas pašam, vai risks ir to vērts. Bet kā sākās šis stāsts? Ar bērnu, kura pasaule tika apgriezta kājām gaisā, atstājot viņu iesprostotu uz kāda akmens debesīs, viņš pieceļās un sāk doties virzienā uz bastionu, kur visi vienojās doties nepatikšanu gadījumā. Satiek savu mūža draugu savu uzticamo āmuru, un drīz vien viņš satiek arī pirmo izdzīvojušo. Nē, viņš nav viens no mums, un par izdzīvojušo viņu saukt vairs nevar. Drīz vien arī citi parādās. Arī tie bērnam mēģina sagādāt problēmas, bet viņš tiek galā ar visiem, līdz nonāk līdz bastionam. Tajā Viņš ierauga kaut ko dīvainu, kaut ko pazīstamu. Varbūt vēl kāds ir izdzīvojis. Jā, viņš atrod kādu vīru, kādu svešinieku. Svešinieku, kura balss pavadīs bērnu viņu piedzīvojumā, ar mērķi glābt Seilondiju, šo pilsētu no šīs katastrofas. Redz, tas kodols, pilsētas sirds, ko bērns paņēma pa ceļam uz bastionu. Satur milzīgu spēku, ar ko var pabeigt bastionu, bet ar vienu vienu nepiediks. Tāpēc bērnam vajadzēs savākt vēl, lai pabeigtu bastionu, kas izglāb šo pilsētu, šo pasauli. Svešinieks palīdzēs bērnam atrast pārējos kodolus bet pats viņš paliks bastionā. Nedosies līdz bērnam, ja nu gadījumā vēl kāds izdzīvojušais ierodas. Un nav jau vairs tie gadi, kad varētu. Zini, nākošo daļu es tik labi nezinu, bet man šķiet, tā iet sekojoši. Bērns dodas, kur svešinieks viņu sūta – Bērns visiem spēkiem iegūst kodolus, jo, lai kas arī viņam stāvētu ceļā, tam nav nozīmes, jo ar pabeigtu bastionu viss tiks atgriezts. Bērns atgriež kodolus bastionā, pabeidz to. Svešinieks palīdz bērnam iedarbināt to, un viss tiek atgriezts stāvoklī, kāds tas bija pirms katastrofas jauns sākums mūsu civilizācijai. Šī daļa tev varbūt liekas ļoti vienkārša, bet tā nebūtu nav. Lai arī stāstītājs esmu labs, nākotni es nevaru paredzēt. Es varu tikai cerēt, ka tu, bērns, to tādu izveidosi. Tāpēc lūdzu, dodies! Mums nav daudz laika. Kodoli ir ļoti vērtīgs resurss. Tāpēc jebkurš un jebkas, kas izdzīvoja, iespējams vēlas pats tos pielietot. Dodies, pabeidz šo stāstu, kā es to uzrakstīju. Pabeidz to visu zaudēto dēļ. Glāb Seilondiju.